İlk neyle başlıyoruz kardeşim? Tamam. Şey yapalım mı Bayramcığım? Ankaralı Turgut'un eski bir şarkısı var hani. Ben bir bina yaptırdım Ankara ustalarına diye başlayan. Tamam. Kayıt için hazır mısın kardeşim? <clears throat> Bayram boynu karının hazırlayıp sunduğu Bilal Görege'nin konuk olduğu, başta ablalar olmak üzere bütün seyircilerin eşlik ettiği Bilal Göregen'le YouTube kullanıcılarına özel Gülhane Parkı'nda müzik faslı başlıyor. Başlıyor. Müziğin dehası Bilal. Jüri Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. Hele hele benim koçum. Eller nerede kardeşler? Eller cenazeye gelmedik ya. Elenmeye geldik ya. Alkışlar elleriniz dert görmesin kardeşler. Bye. bina yaptırdım Ankara ustalarına Doktor ilaç vermiyor gönül hastalarına Doktor ilaç vermiyor gönül hastalarına Arabaya bin tokmakla arabadan in tokmakla Arabaya bin tokmakla arabadan in tokmakla Tokmakla gülüm tokmakla Tokmakla koçum tokmakla Nereye gidersen git Tokmakla yavrum tokmakla Arabaya bin tokmakla Arabadan in tokmakla Arabaya bin tokmakla Arabadan in tokmakla Tokmakla yavrum tokmakla Tokmakla gülüm tokmakla Tokmakla yavrum tokmakla Helal olsun size maşallah Tat tat tararararat tat tat tat tat tat tat tat tatarım tat tat tarararang rarara darararat tat tat tang darararat tat tat tau tat tat tarararat tat tang tat tat darararang rararau darararau darararau darararang darararang Süpersin koçum tat tat tararararat tat tat tat tat darararang rararang tat tat Bağlamamın telleri ben severim kelleri Bağlamamın telleri ben severim kelleri Pek de güzel oynuyor Ankara güzelleri Pek de göçek oynuyor İstanbul güzelleri Arabaya bin tokmakla Arabadan in tokmakla Arabaya bin tokmakla Arabadan Tokmakla yavrum tokmakla Tokmakla koçum tokmakla Nereye gidersen git Tokmakla kardeş tokmakla Arabaya bin Arabadan in Arabaya bin Arabadan in Tokmakla Tokmakla yavrum tokmakla Tokmakla koçum tokmakla Nereye gidersen git Tokmakla yavrum tokmakla Devam edek mi kardeşler? Devam devam. Kırmızı motor aldım mı? Ama ben beyazı seviyorum. Ne olacak şimdi? Muradına erdin mi? Tataratarararar. Motora da zam geldi ya la. eğleneceğim diyordun da aslanım vay vay darran Bu senede bekar kaldım mı da dayanamıyorum dararo Evleneceğim diyordun da vay aslanım vay darra Bu senede bekar kaldım mı da dayanamıyorum darran Aha beni koyup ellere kaçtım ona yanıyorum darra Yar üstüne yar sevmişsin dayanamıyorum darran Aha beni koyup ellere kaçtım ona yanıyorum darra 死んで kazım var. Tatlar atlar ratat. Kardeşim kazı ben LPG'si kullanıyorum ha ona göre vallahi bak. Bundan iki gözüm kör olsun eğer yalan söylüyorsan. Bundan bir bidonda benzin var. Zam geldi diye önceden stoklama yaptıydım. Tatta tatta tatta tararara korkuyorum söylemeye de vay aslanım vay darat benim sende gözüm var dayanamıyorum darara korkuyorum söylemeye de Vay aslanım vay darat Benim sende gözüm var dayanamıyorum Aha beni kodum ellere kaçtım ona yanıyorum Darın yar üstüne yar sevmişsin umursamıyorum Darın aha beni koydun ellere kaçtım ona yanıyorum Yar üstüne yar sevmiş umursamıyorum Ram ram aha beni kodum ellere kaçtım dayanamıyorum Yar üstüne yar sevmişsin dayanamıyorum Aha beni koyup ellere kaçtın ona yanıyorum Yar üstüne yar sevmiş umursamıyorum Lan lan Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Şu yere düştü. Şunu al uçmasın. Ne o ya? Nereden çıktı bu kardeşim ya? Biz Ya kardeşim şimdi biz yani o maksatla gelmedik. Biz YouTube'a özel çekim yapmaya geldik. Yani Şimdi